声，桥里佳人初长成，粉黛罗裙弹古筝，一曲名动苏州城。白云深处似有风，风上高塔有几层？轻声。 吹笑了。 江南细雨如无声，桥里佳人出妆成。粉黛罗裙弹古筝，一曲名动苏州城。 剩一人独相守，青春牵马城门口，不忍回首望家心地柔。从此四海皆可游，不知君在何处可知否？昨夜东风吹笑。